өзің жақтырған нәрселерді таңдап билайндан ұтушту интернет топтымдарын қошу алын. партия мен шайлоого баратам анча мынча бите турган жумуштардын баарын сен жүргүзүп жатыр Біз биз любой жака стартпыз старт ата энеңе баардыгын айтыш керек мен азыр кичине бұшу айттым элем э бираздан кийин мира сага Айбай соны жарашты қызым мен азыр сілер көшіп барған жерге тұрып тұрайын анан өзім үй алам да э конечно менің жігітім Всем доброе утро. Садись, Володя. Hı куда? тамақтан спасибо мен деле қаршы болмақ емеспін тигил телефондон эле айтсаңар тиги соттун чечими чыккыча биякта жашап тургула депчи <laughs> сиз деле жаңы атам жөнүндө айтып койсоңуз болмок экен э володя менен мен жумуштан тааныштым анан телефондон айтканда эмне андан көрө мындай таанышсын дедим туура любви все возрасты покорны э <laughs> эми бизде биякта болуп кеткен окуялардан кийин өзүм үчүн жашаш керек экенин түшүндүм акча акча деп жүрө берип өмүр өтүп кетиптир жакыныраак таанышкандан кийин володя баарыңарга жагат <laughs> ничего не понял кроме слова володя да ничего скоро кыргызча научитесь <laughs> а баса! мен белек алып келбедім біле қызым бұл саға мұнысына салып алсаң болады так бұл болсы құда сізге турецкий хб соңғы рахмат құдағи мұны мен үстіме түсірмей келемін ғой ал эми бул сага балам жумушуңа керек болот болуш керек магабы ооба планшет тумат апа эчтеке эмес силерге эчтеке албай калбадымбы чалып койсоңор ала келмекпин но баары бир Бияқта конфетки. Балдарға осы тегізіп қойыңыздар. Рахмат. Володь, пей чай, кушай. Алтыным десе. А я знаю, алтыным, значит, золотой. Атаңа чабын бере заманда бар сөздерін жүрекке сен жақын алпа қандай болып осынау сағаттарың бай жашап ергелет құшынаны таңдап ай Whoa, whoa, бақытың досым біріншіден ынтымағың болсын башымда сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда whoa. Извиняюсь. Ой, Володя, ты в своем репертуаре. Ну, случайно. Угрюгаю, <laughs> а шошикины? А что, если мы все вместе съездим в город, погуляем и по магазинам пройдемся? А, Нарочка, ну ты же знаешь, я всегда за. А вы, девочки? Я не думаю, что хабаршым керек. құдандыдан сұраймыз құда Куда? Біз үй э, менен чогуу э, сейилдеп шаарга чыгып анан кичине дүкөндөрдү кыдырып келелик деп атабыз кандай дейсиз э, жанагы жаштар айтмакчы шопинг кылабызбы ооба даярсызбы даярмын кеттик адилет балам жумуштарың бүттүбү жок бош элекмин азыр апей ай абайлагыла абайлагыла акырын акырын акырын акырын болоттан кубалап жет ақырын балам біз деген үй менен жогучу шаарга чыгып сейилдеп анан дүкөндөргө барып мына жаңы кийим ала алып кылып атасыз кандай дейсиң апа азыр мен сценарий жазып бүтүрүшүм керек болуп атат өзүңөр эле бара бергилечи мен жок эй кудай барбаса койсунчу жүрүңүз өзүбүз эле кеттик адилет биз деген үй бүлөбүз менен мындай көп болушубуз керек анын үстүнө тигил володяга дагы шаарды көрсөтүп анан бири бириңерди да жакшы таанып дегендей барабыз мен сени күтөм болгонуң бол әділет не болды тінчілеу қышылдап жатыр отыр отурчу так ладно кара бул сенин инстаграмың е он беш миң подписчик дедик қой э е бул бирөөнүкү сатып алдық. сатып алдық? силер доу сатып алғанда эле подписчиктерді сатып алып де жемде гифтен көбейтіп алдыңдар ғой нормально суретің бар ғой неге аватарға ал не аватар Сенің инстаграмның главный суретіне бар ғой нормальный сурет бар көрсет инстаграмның главный суретіне ватсабымның главный суреті мына Сен суретің керек ну чего серьезныйрақ түскен суретің а серьезный серьезный серьезный мына байкең сеп серьезный дордой ұтылған төрт нөлге настроение жоқ носкиде настроение серьезный костюмчан суретің бар жоқ ма майк емес а костюмчан костюмчан костюмчан выпускнойдан бар мына красавчик бе асыранда так костюмчан костюмчан іздеу ойлабай неге бір сағаттан кейін кел инстаграмыңды толтырасыз бар сенин соц тармактарың сенин Чексіз чексиз ютубту кошуп ал же чексиз ватсапты балким тиктоко 50 гигабайт же инстаграмга 60 гигабайт Өзің жақтырған нерселерди тандап билайндан утуштуу интернет топтомдорун кошуп ал жака сіз диаконнан көрген жоқсыңар ғой ал ертең менен ертең шашып кетті ғой Тіге, еме, құдағайдың машинасын ауытпай албадым жақ силер болып қалып тек аляска маляскалар салғаннан кейін тиги валера құдада отыру болмады ғой а ты владимир виталий құдада сілер неме неудобный болбой сөйлеше бергіле мен құлағым ұқпайды көзім соқыр абай бичина ақырына қайдачы че то жүрегім айланып атат ертең мен конфетті жеп эле койсом болмок алло саламатсызбы э, объявлениеден чалып эле аренда боюнча ии берип салыңарбы алты айга алдына төлөш керекпи айына алты жүз доллар долларбы аха рахмат официант жоңыз сіз менің таныш болса ғой әбділ болғанда екен алды ғой жақсы екен басында жарыша тұрғой сізге қанша екен жиырма үш мың алты жүз сом қой қой қой мындай ақшаны көргенім көп болды мен байығанда аласың елу процент скидка дейді арзан ә ооба ей ол көйнек Точно күнде ол? <laughs> Е? Басы? 12 дейді көй! Мен алғам! Бутик деген ашындай дата. Жүр бұл жынсыларды көрелші. ертең өспей? саған не керек мындай эле жакыныраак танышайын дегем атым жарқынай эки балам бар күйөөм банкрот кылып туруп качып кетти эмне кылышты билбей элемин сенчи Не, танышқың келбей алды. Bakıyorum nasıl жоқ қой не олды? сіз деле жаңа айлап келсеңіз менің деле маанайым жоқ болып калыш керек о каттардын баарын жыйыштыралы кызым ой ал жакта баары бар керектүүлөрүн эле алгыла Леон. Обувь, с которой не расстаться. Не oldu sana? Алло, ау. Мо. Адик менен Володяны жаман окшош экен, Ұқсамай. Ұқсамай. Ей, э, құдағы, әм э, мұндай жақшы ғой чоң-чоң магазиндерді көрсөтүп, бұтиктерді көрсетіп, бірақ құдаға чистый біздің өзүбүздүн базарды көрсөтсөк соным болмақ та чын эле Конечно, аларда андай <laughs> Слушай, я не знал, что у вас черная икра продается, а? Э -э -э, не кушай. Просто это не черная икра. А а, а, а, а что это? Насвай. Насвай. Слушай, звучит красиво. А для чего? Потом объясню. Понял. Спасибо вам большое, Кадыр. знаете, вот каждом городе есть красивые бутики. А вы мне показали настоящий восточный базар. <laughs> Всегда, всегда не за что. Как говорится, welcome to Хрестон. Да, да, я вообще хочу побольше узнать о ваших традициях. Традициях? Салт таржинный. Ой, билемей. Мені бір көк мөйлізім. Володя, Давайте все по порядку, да? Да, конечно. Мы устали, поехали да, да. домой. Нет, нет, нет, конечно. Хорошо, anda sizler rüyü var vergiler, ben az bir cumuştarım var. Ne А Потом э, вечером домой поедем и поговорим. Хорошо, давайте, <laughs> давайте. давай. балам. Çok var böyle var. Thank you. бул афераңа катышкым келбей элет. токтотолу болду бир эки жума эле чыдап койчу биздин регистрациядан кийин мамам кайра эле учуп кетет сага го баары бир мен атаң менен күндө иштеп атпаймынбы кичине убакыт өткөндөн кийин ажырашып кеттик деп айтабыз сен өз жашооң менен жашай бересиң мен өз жашоом менен жашайм тойдон кийин просто атаңды алдагым келбейт атат же болбосо жумуштан кетишим керек болот кыскасы мындай кылалы баланы мен багам сага жардам берем бирок азыр атаңга барып чындыктын баарын айтам Thank you. Виталик, ой, Володя, угу. пойдем, э, традиции я тебе буду показывать. А, Арочка, пойдем. Пойду. Ага, все, давай. Ай-яй. А, э, э, Володя, пойдем за дом. Может, не стоит, а? Ты куда? Куда? Туда. А, туда? Да. Ага. А какую, какую традицию вы хотите мне показать? Ну, сейчас сам будешь участвовать там. Сам я буду Конечно. Вы знаете, я так давно хотел поучаствовать в какой-нибудь традиции. Да, <laughs> да. вот э, знаешь куда? Когда у нас э, у кыргызов гости приезжают, кыргыз должен кого-то зарезать. Нет, кого-то там. Там. Да, <laughs> да, да. Видишь? Ой, какой красивый бантик, а. Э, понравился? Да, очень, Ой, красиво. старался, да. куда. Э, видишь, а, я вообще так не делаю, но... Ага. Тебе хотел понравиться. А Че, начнем? Стоп, Ты, вы, вернее, что, хотите его <clears throat> зарезать? Конечно, куда? Это кыргызский обычай, когда э, уважаемый человек приходит, ага надо барана резать, ага. хорошенько приготовить и Бас тебе этот вот. Бас. Ну. А, а, а может быть, э, Кадыр, может, я не буду участвовать, а? Э. Может, Адика позовем? Ну, давай тогда зови. Ага. А то он тяжелее компьютера, ничего не поднимает. Вот, ага, сейчас. Смда. серьезныйырақ сурет қылып қоялықшы түсіп тұршы шығаршы қолыңды серьезныйырақ қолыңды мындай алшы эми күлчү серьезныйбы же күлүппү серьезный күлчү ал ладно бери. Мол бул текст жатта сторис тартканды үйрөтөм қара ой көчөле он беш миңбиз беле бүгүн уже он алты миң э эмне кылып атасыңар силер эй сен эле форс кылып жөнөтүп атам башка жактарга баракчаң отметка кылып салам менин баардык досторума подписчиктериме суроолоруңар болсо мага жазып тургула мен баарына жооп берип турам көрүшкөнчө мындай болбойбу эй менен уже автограф берсем болот элдерге э а качан мен менен сүрөткө түшө башташат мен айтқандарым кылсам баары болот Итак, для вас бешбармак покер кыргызски Давай, давай, давай. <laughs> А это самому уважаемому гостю ваш голова. Куда? <laughs> А это э, кишки барана. Ну, все натуральное. Ну, лучше, чем ваша колбаса. Ал қыла, бекер орап алдыңыз сен да. Э, неге мен қада салыпты көрсетшім керек та құдай апай бұл кеше тігіле қойдың етін жемейді да не не не тақыр жемейді довольно вкусно Мала! бе ой мен жасағанда үйлі бойы вегетарианеціңдағы жеп еді деймін дейм. келгіла ей кел кел кел отыр отыр давай екі тамақ салып беріп қойшы мен де чоң апасындай эле отырмыз ғой енді чоң апасы эле болуп калдым да қошыналарым болса жақын туғандарым жоқ мен билишимче қошыналар менен мұрын мамилеңер анча деле эмес болчу ой меники эмес бул балдардыкы булар квартирага жаңы көчүп барганда кошуналар менен урушуп диананычы аз жерден жанагы подъезд менен кошо сырдап салалык дептир да келиңиз <laughs> кудагай салып берейин ой рахмат бери куда очень очень вкусно так а бул жакында тиги тияктан күй сатып алам деп атат чет өлкөдө жүрүп тиги үй сатып алганга убактысы болгон эмес да анан үй алгандан кийин навсегда бишкекте калабы болды мен де бақытты болғым келеді ну я так понял что мне самому придется всех детей позвать сиди мам танышқаныңарға бир ай болды сіз болса ушинтип үйге алып келе алдыңыз Қызым, сілер өзіңөрчі эле жашай бергилечи квартираңарды ремонттап алғандан кейінші мұны вообще көрбей қаласыңар кішкене чыдап қоя қалачы мына саған даяр сценарий сіздің жашооңуздун сценарийі ғой не болып кетті қайдан білемін не Уданчик, блинчик. Володя, когда у нас еда приносят, шеф шеф мен сіздерге бір нәрсе айтып қойшы табанчик кейіншірек сөйлесіңізші уақыт жоқ анан о алло абай бош элесиңби ооба айта бер айта мен ойлонуп көрдүм биз эмирчик экөөбүз сеникинде көчсөк кандай деп ойлойсуң бул конечно жакшы болмок ошону <laughs> айтайын дегем анан дагы бир жаңылык бар менин боюмда бар ух ты сүйінген жоқсың ба жоқ сүйіне жатамын қатты абай мен барын түсінемін бары жақсы болады азыр сенікінде жашап тұрабыз анан квартиранын ремонту бүтсө көчөбүз сен иштейсиң мен иштейм баары оңолот деп ишенем все макул тогда ладно байланышабыз жакшы все целую Yeah. Huh? No. Tunçile'de? Oo, Tunçile. Ha, basa. Жаңа эмнеде енді керек эме тиги рецепт тууралуу сурайын дегем аны интернеттен таап алдым молодец вот настоящий хозяин ресторана ар бириңиз жең аласыз жапжаңы toyota camry 75ке ээ болуңуз Адик. садик саған сұрай берсем не деп Ақырқы күндері маған не көңіл бұрып жатасың же мен не өзгеріп кеттім қайра баштадың ба алғыспай тұршы пожалуйста ешті отам мен ұшын айтайын деп Нелі не мұрын өкесін ұрты жеңілмес жеңіл біле о өзгеріп кеттірсің, ұшын ұққың келді табы жақтан ештеңеші жома қандайсың жақсы өзің қандайсың жақсы жақсы жома сен башқа квартира тапқан жоқсың ба сен менікін қашан бошатып кете аласың опа ей басқа жер жоқ та не болып кетті тынч эле эми бир проблемалар чыгып калды сен меникинен көчүп кетишиң керек болот ладно анда мага бир күн бер э мен таап алайын э ә? мен сізге барын түшіндіріп берем. Ой, қызым, кел. Не болды? Абай сіз ештеңе деп айтқан емес білі? Ай, айтшы айтыш керек өлі. Міне, жардан керек пе? Жоқ, жоқ, жөн эле келгем. Білем. Мұрда атасы менен қыз сияқты ешқашан сөйлешкен емеспіз эми мага барын айтсаң болот қолымдан келген жардамды бүт беремін Не болду Жоқ, ата мен ойлоп аткам регистрацияны загстан кылбай эле ресторандан кылсак болобу деп ошол эле каркпа <laughs> өз мойнума аламын Өзім бітіремін. тысяч ой мен киіп алдым кабатыр болбоду мындай кичинекей уруштар боло берет анан бир сааттан кийин элдешип кайра күлүп сүйлөшүп каласыңар кээп андан деле эмес просто бир моментте баардык проблемалар келип калды ошо квартирабызды бөлгөнү адилет болсо такырма көңүл бурбай калды сіз дағы а Мен эми сиз жаш кыз эмессиз да эмне эмне кыласыз демек сен да ошентип ойлойт экенсиң да э менин бизнес партнердин ордунда ушинтип айтышкан кандай жок жумушубузда проблемалар болот ошон үчүн келдим да мен баары жакшы ого де эч нерсемди кайрып ала алган жокмун жылдап курган бизнесим да жок менде азыр аз эле акча бар куданын карызынан кантип кутулам ал өзү сурабайт а мен ага кантип айтарымды да билбейм мен билген эмесмин ошон үчүн келдим москвадан кызым бир гана володя менен таанышканым эле кубандырат ар бир мүнөттү баалап жашоонун рахатын сезейин деп чечтим партнерлорум үшін мен бір қартаң аял профессионал емес сезінсем керек бірақ володя қандай емес мен ойлаймын бір ғана володяға керек оқшы сіз маған керексіз буюрса бәрі жақсы болот ооба абай біз кеңештік Неке неке қаттығуын біздің ресторанда эле өткөрөлү деп чечтик шеф негизи мира экөөбүз силерге бир нерсе айталы деп атканбыз эмне болду балам айт эмне а бар. барбы Жоқ, <laughs> шеф негизи жетишпей Диана! Диана! Диана!